vou marcar tudo. The bomb has been planted. Fiquei com a mão Não. Jeff. Ah, não, Jeff. Não, Jeff. Fica bem né? Tomei, tomei, tomei. Ah, tem tudo, bem tudo, Jeff. Tá bom. Bom, depois a gente vai... 一切。